Hej! Jag ska ta och visa er hur man gör en krok i eh, luffarslöjd. Och eh, här finns lite olika varianter och vi kommer att börja, jag kommer att visa hur man gör den här, de här två första, den här första varianten. Och här har vi en gjord av najtråd och här har vi en i, i blank tråd. Och det jag använder mig av är en tråd som har 1,5 mm tjocklek, en järntråd. Och eh, man behöver lite verktyg vi behöver en avbitartång och en rundtång. Man kan också använda en sån här plattång eller flacktång som det också kallas. Och den här flacktången har en avbitare här. Vi har också ett hjälpmedel. En liten kloss med en spik. Den kommer vi använda. Och vi använder oss av najtråd. Så man mäter upp tråd. Rullar upp här och där kan det sprätta iväg så man får hålla i så att man har koll på tråden. Eh, och använder då en linjal. Vi ska mäta upp 50 centimeter. Här kan det vara bra att vara två för att få till det här. Och det är inte så här supernoga, men ungefär 50 centimeter där. Och då använder jag en avbitartång och jag tar långt in i gapet på tången och långt ut på handtaget. Då får jag mest kraft och då kan jag knipsa av. Nästa steg det är att göra den här tråden lite rakare. Så jag fixar till de här böjarna som ni ser. Det är små böjar och det är lättare att jobba om den är helt rak den här tråden. Så att jag rakar till den lite så här. På det här sättet. Sådär ja. Sådär, sådär, nu har jag en rak tråd. Då ska jag ta och använda mitt hjälpmedel, den här klossen med eh, spiken i. Den spänner jag fast här i arbetsbänken. Jag, är jag hemma och har ingen arbetsbänk så kan jag också använda en skruvtving och spänna fast en sån här kloss med. Så jag öppnar käften här och spänner fast min kloss. Då Nästa steg det är att jag viker tråden dubbel. Då tar jag ände mot ände och får en stor bubbla som jag försiktigt trycker till så att jag får en, en mitten. Och den här mitten lägger jag om min krok så här. Och eh, så plattar jag till med plattången så att det blir tätt kring spiken sådär. Och sådär. Så tar jag mina änder och lägger dem om kors, i kors så här. Och nu ska jag göra den här tvinnade delen av kroken. Och då gäller det att hålla i änderna så här och dra samtidigt som man byter plats på händerna. Och man byter plats så höger till vänster och vänster till höger med ett ganska bra drag en gång två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio och kanske jag kan göra elva. Det här är lite smaksak hur stor man vill ha. Nu har jag gjort den här delen som ska bli krok sen. Så då kan jag faktiskt ta av det här från spiken nu har jag alltså en del som ser ut så här. Och då tar jag fram min rundtång och tar tag längst ut på en av de här ändarna som sticker ut. Nyper tag längst ut. Och nu ska jag göra de här krokarna. Och eh, jag tar tag högst upp och böjer. Och det är, såna här, det är så här med den här kroken att man kan behöva göra några krokar innan man riktigt får till klämmen. Det kan vara lite svårt de första gångerna. Men ju fler man gör desto säkrare blir man. Och när man har kommit en bit så kan, man, kan jag tycka att det är nästan lättare att använda händerna och forma den här ena hjärtformen. Sådär. Och sen tar man tag i nästa. Den andra högst upp och böjer. Formar det här första och sen är det nästan lättare med händerna. Och lagar till så att man tycker att det blir bra. Sådär, nu börjar det likna något. Då ska vi forma till själva kroken. Det kan man göra med händerna också. Eller ta tång om man vill. Och då bara formar man till som man vill ha den. Det kan vara bra att ta en plattång och fixa till så man får det rakt Då kanske man vill att det ska stå ut lite där. Sådär, nu börjar det se ut som en krok. Eh, för att den här ska bli stadig så behöver vi fästa ihop de här två delarna. Och det ska vi göra med en tunnare ståltråd som jag knipsar till nu. Då använder jag en järntråd som är 0,7 mm och jag tar en bit så här ungefär. Det här kan vara lite trixigt och jag kan tycka det är lättast att ta en plattång och göra som en, en form av den hela så den passar. Så jag viker upp så att jag får en bit som ser ut så här. Och den lägger jag om de här två som ska fästas ihop. Då ligger den på det här sättet. Och sen vill jag snurra, tvinna på baksidan. Tvinnar på det här sättet. Och får en tvinnad bit som jag sen tar ett varv runt det här sättet. Oj, ser den är ganska böjlig. När jag har fått den runt så tar jag min plattång och trycker till. Och här på baksidan då kan jag knipsa av den tunna tråden längst in får vi mer kraft. Så. Då är kroken färdig för att hänga upp den här så kan man fästa antingen både här i det hålet och där. Eller ibland kan det räcka bara här i, i, den, här, i den här lilla öppningen. Lycka till!